Então, se tem um equipamento bosta de áudio, <laughs> tu tem um equipo de áudio mierda como o meu. Então te vou ensinar como melhorar dentro do possível a qualidade de tu sonido. Então vamos de uma, vamos. Olá, galera, como te va? Hoy vou compartilhar como cómo hago para melhorar um pouquinho a qualidade de tus Entonces yo grabo com esse parlante acá, ¿no? Né? De um audífono. Assim. Random, assim. E gravo um celular, né? de hoje é com um celular distinto e há diferença, então. Eu gravo com, um <laughs> celular mais viejo, el viejo e tenho o viejo. não sei, se tu tem um iPhone, quizás não tenha esse problema. Não, não, não sei. Então, vocês... então vamos, vamos ver aqui. É, então, uma vez com a Audacity aberto, aí deu o link todo, não? Né, Para que barre. Vocês vamos abrir nosso arquivo. Então acá tenemos nuestro audio. Entonces, primero vamos a reducir el ruido, ¿ya? Reduciendo el ruido. Então, vou selecionar essa farra que está aparentemente em branco acá. Mira o sonido que hace. Entonces, vengo acá essa barrita e vai aparecer um dedito acá. Né? eu seleciono, por exemplo, toda essa porção. Assim. Vengo em efeito, redução de ruído, obter perfil de ruído. Então, primeiro eu obtendo na amostra. Assim. Aí venho acá em selecionar abaixo, seleciono todo, redução de ruído de novo e aceitar. Ele vai aplicar, né? Ele vai aplicar. Entonces, ¿qué que, ¿Y qué, que é agora? Eu vengo acá, Lupita, e vou dando zoom no Mira como a áudio se abre. Vindo a esse finalzinho tocar. Vamos ver o que, que, que me rola no aí. Com esse para parlante errado, de um audífono. E cai de frente a um celular que mais é um iPhone. Vê-se? E só isso aí já. Ufa. Assim, né? Então, vocês, com o ruído já estamos. Já tamo. Então, agora, outros efeitos Normalizar. Vengo aqui, busco normalizar, né? Então, você vou dar uma incrementada em áudio. Um aumento de, de volume assim. Vengo a limitador. Então, ao invés de ficar buscando cá, vou a limitador. Então, eu aperto, eu teclo L. Ele vai de frente e não movo nada. Ah, e acá eu seleciono limite forte e dou aceitar. Então, o que é assim? Mira, mira essa, essa barrita acá. Eu não passo nada. <laughs> Então, esse limitador, ele, ele diminui, às vezes, aí barras acá muito largas acá. <laughs> não passo nada. Mas há barras acá que são al top, então, ele limita isso. Entonces, sonidos que estão explotando de alto. Assim. E, e também agrego... É, ah, esse. Equalizador gráfico. Dá para setar. Tá, e aí acá, é eu, em valores definidos, eu vou cá em realce de graves isso é relativo, assim, não? Ou é, depende da tua voz. Assim. Pra mim, voz é um pouco, um pouco mais aguda, assim. Então, eu prefiro realçar meus graves. Dizem assim que para e pra morrer, tu prova aí, vê. Que pode ser essa, pode ser realce de aguda. Então depende, né? Da acertar. Vale. assim, né? E cai de frente a um celular e não é um iPhone, um celular. Vale. E. É. Tampouco, não? Milagre, né? Vocês vão exportar. Exporto como WAV, já? Por quê? Porque o MP3 já vai comprimir, já vai perder qualidade. Então, vengo como WAV a casa eles são de 24 bits, um pouco maior. Intro editada. Yeah. E já tá, já exportou. Nossa intro editada, voia shortcut. <sighs> aí vídeos ensinando como importar e exportar arquivo em Shortcut né na playlist aí por acaso não sabe. Agrego meu áudio à timeline, linha de tempo já Oh, cara E acá aqui. Deixa eu agregar uma pista de áudio. Já, já tá desses aqui, que áudio, que filtro eu pongo? Eu uso e passo, passo de banda. E acá barro, aí seco eu mesmo. Então equilibra aí conforme então, vocês, Voy a pasar una vez. Mira. Y voy a pasar de nuevo. No sé si se escucha ahí, mejor un poquito. O sea. eh. Y eso, ¿no? Entonces, o sea, todo depende, ¿no? O si tú tienes un, micrófono, tú no necesitas de eso, básicamente, ¿no? O sea, hay un ruido que otro. Ahora, yo, todo depende de la calidad de tu... Y aparte de, la, de tu micrófono, yo grabo en un ambiente el peor posible, así, porque <laughs> tiene un techo súper amplio, así. Entonces, acá da un eco, así, y no te imaginas. Entonces, por ahí, es algo Pero al menos el ruido, así, ya es un alivio, ¿sí? sacar esa vaina. Entonces, ojalá que te sirva ahí. No te olvides, suscríbete ahí, ayuda ahí el canal y vamos. Hasta la próxima.